Assalomu alaykum andijon ustlar obunachilari! Qur'on darslarini yana davom ettiramiz. O'tgan darsda Abdurahmoniy Bog'dodiy va Abdumalik Quronlar haqida ma'lumot berib, o'shanda sizlarga Abdulaziz Quron haqida ma'lumot beramiz deb aytib o'tgan edik. O'sha va'daga muvofiq bugun sizlarga Abdulaziz Quron haqida ma'lumot beramiz. Juda ko'p Quronlarni ko'rdikda, chunki Abdulaziz Quronlar juda ko'p, lekin sizlarga o'zimizning yurtdoshimiz fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitobidan boshqasini lozim ko'rmadik. sizlarga dasturni tushuntirishni boshlaymiz. Biroz murakkabroq dastur, katta ko'lamda ishlab chiqilgan. Albatta hammasini tushunmasanglar juda foydali dastur bo'lib chiqadi sizlarga. So'znomalar bo'limidan boshlasak, arabcha matn, ya'ni Qur'on matnini katta kichikligi raqamiga qarab shuncha kattalashib ketaveradi. Bu oddiy Qur'on tarjimasining shrifti, lotin tiliga o'tkazish ham bor, bitta ursa lotin tiliga o'tib qoladi. Tafsiri Hilol shu bilan tugadi, hech narsa yo'q boshqa. Mm, dasturda menyusidan boshlaydigan bo'lsak, tepada izlash tugmasiga ko'zimiz tushadi. Bu yerda xohlagan so'zni istab, o'sha so'z haqida Qur'onga kelgan ma'lumotlarni topishimiz mumkin. Masalan, oddiy Muso payg'ambar haqida oyatlardan ma'lumot olmoqchi bo'lsak, Muso deb yozamiz va qidiruv tugmasini bosamiz. Va juda ko'p ekan ma'lumot ancha kelgan ekan Qur'onda. Unda shunday xohlagan ichiga kirib, <clears throat> ichiga kirib o'qishinglar mumkin bo'ladi. Oddiy ishlangan va qaytib yana keyingisini, keyingisini o'qib ketilavergan bo'ladi. Hatchoplar Hatchoplarda albatta bu yoqdan tushuntiramiz. Hatto hatchoplarni kirgandan keyin hatchop qilishni hozir ko'ramiz. Mana, mana bu joyda xat chop qilib qo'yishingiz mumkin. Shu oyatni, keyingi oyatni <clears throat> tinglash tugmasi orqali albatta yuklab olingan holda tinglab chiqishinglar mumkin. alhamduni o'zinglarga moslab mana bu joydan qorlarni tanlashinglar ham mumkin. Mana Abdurahmon Sudaysi tanlagan ekanman men. Mishaviy bor ekan. Va yerda ma'nolar ham bor. Bu pulli adashmasam pulga sotib olib tinglashinglar mumkin buni. Bu yerda biroz internetni ishlatmasdan tushuntirishga harakat qilayotganimiz uchun buni nima qilmaganmiz ya'ni bu joyda hozir sizlarga yo'q bo'ladi sizlarda ya'ni tavsiya hilolga bosgandan keyin bu yerda nimadan o'tish turadi xuddi shu joyda. ro'yxatdan o'tish turadi email kiritib qo'ysangiz bo'ldi biroz qiyin narsa shuning uchun sizlarga internetda yaxshi tushuntirish shart emas deb bildim chunki emailni o'tkazish biroz qiyin emas o'zingizni ishlatib yurgan emailingizni shu yerga kiritib qo'yasizda va bo'ldi shu bilan sizlarga tinglash funksiyasi ochiladi xohlagan qoringizni tanlab tinglashingiz mumkin <clears throat> tafsir hilol ham kelgan bu yerda lekin yigirma ikki ming so'mga yuklab olasizlar uni. Uni uchun esa klik kerak bo'ladi. Biz yuklamadik. Chunki kitobdan o'qigan albatta qulay, chunki tafsir hilot katta kitob. Uni albatta yuklab olish zarar qilmaydi. Yuklamoqchi bo'lganlar bemalol yuklab olib tinglashi va o'qishi mumkin. Demak, boshladik. Bu alhamdulillah boshlaganmiz. Ya'ni bu yerda tarjimasi-yu nimasini arab matni bilan berib ketgan. Bir boshqatdan to'xtalishlar bilan ya'ni Abdulaziz Quron uslubiga ko'ra. Bu joyda oyat degan joyga bossanglar ya'ni tajribalarini yo'qotadi. Faqatgina oyat keladi. Shu tarzda Qur'on 100% tuzib chiqilgan. Hamma suralar tarjimalari oyatda yana bir marta bosib qo'yamiz. Har bitta oyat alohida-alohida yo'l qilib berilgan ekan. Yaxshi tarafi ham kimgadir yaxshi, kimgadir yomon ham mumkin. O'zlarini nimasiga qarab. Bu qo'ldagi strelkasi mm, surani boshidan oxiriga qaytarish, tezda qaytarish. Katta suralarda oxirini o'qimoqchi bo'lsa, shunday qilib qaytarib qo'ygan albatta qulay bo'ladi. Audiosini ko'rdik. Bu yerda esa Qur'onni vaqtda o'qish. Buni esinglarda bo'lsa, undan oldingi Qur'on obzorida ham aytib o'tgandek, qora rangni tavsiya qilmagan, ya'ni sariq rang yaxshi, kunduzda esa oq rangda sariq o'tkazamiz biz. Shuning bilan dastur o'z nihoyasiga yetadi. Agar emaillardan ro'yxatdan o'tishda agar qiynalayotgan bo'lsanglar, albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bu haqida alohida video qilamiz. Agar emaillarni ochishni tushunmaydiganlar bo'lsa, albatta tushuntirib o'tamiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' salomat bo'linglar.